आपके लिए स्पेशल पच्चीस जी हाँ ये शानदार पच्चीस शेयर चुने हैं जो आपके लिए हम अब लेकर आ रहे हैं ताकि आप इनमें निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा पाए तो आइए शुरुआत करते हैं हमने आज इस पच्चीस शेयरों के लिए छः अलग अलग थीम चुनी है जो अगले पच्चीस सालों में काफ़ी बेहतरीन आपके लिए हो सकती है और सबसे पहले इन 25 सालों में जो सबसे बेहतरीन थीम हमें समझ में आती है वो है फाइनेंशियल स्टॉक्स और ये फाइनेंशियल स्टॉक्स आपके लिए बड़ा कमाल करके दिखा सकते हैं और इस थीम में हमने पांच शेयर ऐसे चुने हैं जो फाइनेंशियल स्टॉक्स के तौर पर हो सकते हैं पहला स्टॉक है S B life S B life चूँकि हिंदुस्तान में इंश्योरेंस का बड़ा आगे चलते हुए पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है फिर ग्रोथ हो तो देश आता से पांच करोड़ तक एस लाइफ आता दिख रहा है दूसरा स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है एच म्यूचुअल फंड या फिर एच डी आपने देखा किस तरह से कोविड के बाद से लेकर अब तक डीमेट अकाउंट खुलवाने की होड़ लगी और अब हम 10 करोड़ के पार निकल चुके हैं डीमेट अकाउंट में आ, दो करोड़ तीन करोड़ तक पहुंचने में लंबा वक्त लगा पाँच करोड़ तक पहुंचने में लंबा वक्त लगा लेकिन पाँच से दस करोड़ डीमेट अकाउंट खोलने में मुश्किल से दो साल ये बताता है कि हिंदुस्तान में अब लोगों की सोच बदल रही है और नई पीढ़ी का नज़रिया बदल रहा है और आप देखिए नए अकाउंट जो खुल रहे हैं उसमें से यंगस्टर्स बीस से पच्चीस साल की उम्र के काफ़ी ऐसे यंगस्टर म्यूचुअल फंड होता है और ऐसे में दिग्गज mutual fund H D F C M C जो हम उम्मीद करें कि इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सालाना पंद्रह परसेंट के आसपास की ग्रोथ रहेगी इक्विटी मार्केट के प्रति जो जागरूकता बढ़ रही है कि भारत की पहली और दुनिया की दूसरी ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड है डिपोजिटरी में तो डिपोजिटरी कंपनियां आमतौर पर लिस्ट नहीं होती बीएससी द्वारा प्रमोट की गई ये डिपोजिटरी कंपनियां और पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप दंग रह जाएंगे पिछले 10 साल में 20 परसेंट सालाना मुनाफे की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अब जिस तरह से डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं जाहिर सी बात है दो ही हैं डिपोजिटरी एन या सी डी एस चूंकि लिस्टेड नहीं है इसलिए हमने किस तरह की बड़ी ग्रोथ के लिए सी तैयार होता हुआ दिख रहा है तो तीसरी कंपनी है हमारी सी अब आइए एक और बेहतरीन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रखने की हम राय देंगे तो जो हम पोर्टफोलियो आपके लिए बना रहे हैं वो हम हम कि यहाँ पर चूँकि इनके पास बजाज फाइनेंस की भी होल्डिंग है और बजाज फाइनेंस एनबीएफसी का और फाइनेंसिंग का कारोबार करती है प्लस बजाज फिनसर में इंश्योरेंस का भी कारोबार है तो आपको फाइनेंस और इंश्योरेंस दोनों इसमें मिल रहा है और अगर आगे चलते हुए कुछ और बड़े डेवलपमेंट हो तो कहना ही क्या जिस तरह से पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है लोग अब आराम से ईएमआई e पर लोन लेकर खर्चा कर रहे हैं पर स्टॉक मार्केट की ग्रोथ स्टोरी और कैपिटल मार्केट की तेज़ी में से जुड़े हुए देखिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी एक अगर सरकारी कंपनियों को छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा और सबसे मजबूत डिविडेंड डील वाली ये कंपनीज भी कोई बहुत खास नहीं आई भले तीन साल की ऊंचाइयों पर हो लेकिन मुश्किल से पौने दो सौ रुपये से तीन सौ रुपये तक पहुंचा तो अब भी बड़ी गुंजाइश आने वाले समय में और सबसे बड़ी बात प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो इस कंपनी के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा दूसरे ऑफसो शेयरों से ज़्यादा में इनके फ्रेंचाइजी है साढ़े छः सौ से ज़्यादा स्टोर्स कंपनी खोल चुके हैं और पिछले पाँच सालों की कंपनी की ग्रोथ तो देखिए दंग रह जाएंगे 28 परसेंट की दर से कंपनी का मुनाफा हर साल बढ़ रहा है और जो कंजम्पशन स्टोरी है बाहर खाने की परंपरा है नेक्स्ट जनरेशन का जो फास्ट फूड को लेकर और इस तरह के खाने को लेकर जो चलन है उसका बड़ा किसी भी समय का उठाकर आप देख लें भारत में तो नंबर वन है ही मार्केट लीडर एशिया में तीसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और दुनिया भर में नौवीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और ये ऐसी थी ये डाइवर्सिफाई करते हुए दिख रहे हैं गड़ियों और चश्मों के कारोबार में भी है और वहाँ पर भी बड़ी पकड़ है तीस परसेंट से ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ऐसे डेटा है ऐसे आंकड़े कि आप देख लेना चाहिए अब दो इंटरेस्टिंग कंपनियाँ हैं मेरे साथ जो बदलते हुए हिंदुस्तान के साथ जहाँ कंजम्पशन का पैटर्न बदल रहा है वो कंपनियाँ आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए पहला है यूनाइटेड ब्रूरीज जहाँ बियर मार्केट में 50 परसेंट से ज़्यादा का मार्केट शेयर है इस कंपनी का यानी कि लीडर है किंग फिशर हाई हाइकेन जैसी हैनीकेन जैसी बड़ी मशहूर ब्रांड इनके पोर्टफोलियो में है और डेट फ्री कंपनी है इंटरनेशनल एमएनसी प्रमोटर है चौबीस पच्चीस परसेंट जो हिस्सेदारी होने वाले समय में और इस तरह का कंजम्पशन बढ़ने की पूरी संभावना है इसी से मिलती जुलती एक और कंपनी है जो अग, आ, आपके पास होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में और वो है यूनाइटेड स्प्रिट्स जी हाँ मैकडोवल के नाम से भी जिसे जानते हैं दिग्गज ब्रांड है यहाँ पर भी 50 परसेंट से ज़्यादा मार्केट शेयर है स्प्रिट्स सेगमेंट में कंपनी का कंजम कंपनी का फोकस है ग्रोथ तगड़ी रहने वाली है इसमें किसती है और बन भी सकती कोई बड़ी बात नहीं कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर व्हीकल्स और बढ़ते हुए एक इलेक्ट्रा बन सकती है और बन भी सकती है कोई बड़ी बात नहीं कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर व्हीकल्स और बढ़ते हुए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में लीडर है 80 परसेंट से ज़्यादा मार्केट शेयर टाटा मोटर्स के पास है फिलहाल ई e का तो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है e चला तो भी ठीक है नहीं चला तो भी ठीक है टाटा मोटर्स तो दोनों जगह है तो ये आपकी अच्छा इसी के साथ जुड़ी हुई एक और टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा ग्रुप की काफ़ी कंपनियाँ आ रही है उसमें से टाटा एलेक्सी एक और कंपनी हो सकती है ये IT plus technology focus company है अलग अलग डिज़ाइंस के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए टेक्नोलॉजी देने का काम करती है और जो कार टेक्नोलॉजी के मामले में ये सबसे बड़ी कंपनी कारों को जो टेक्नोलॉजी चाहिए टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो ग्रोथ है और मैक्सिमम बिजनेस तो इन्हें टाटा से ही मिल जाता है बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है तो टाटा एलेक्सी एक और बेहतरीन स्टॉक है जो कॉम्बिनेशन है ईवी प्लस टेक्नोलॉजी का तो ये एक आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है एक और स्टॉक है इनफैक्ट एक और ग्रुप है मतलब जब हम ये स्टॉक है जो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा आनंद महिंद्रा साहब का ग्रुप तो एम एंड एम इसकी लीडिंग कंपनी जो है ये आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए 1945 से शुरू हुई है सौ से ज़्यादा देशों में ट्रैक्टर और ए सेगमेंट की बादशाह है लीडर है किंग है ये कंपनी और अलग अलग इतनी है अब आइए तीन ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके लिए अलग तरह की थीम है मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा और डिफेंस के एल इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है देश की दिग्गज कंपनी है इंफ्रा कंस्ट्रक्शन ये सारी के सारे कहीं भी आपको कोई प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट पूरा करना हो एल की याद आती है कैपिटल गुड्स की बड़ी स्टोरी है तो तयासी साल पुराने दूसरी डिफेंस की स्टोरी है दोनों बिजनेसेस इसमें ऐसे हैं और साथ ही अब ई मोबिलिटी पर ई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड भी ये कंपनी आपको बड़ा काम करती हुई दिख रही है ऑटो सेक्टर के फोर्जिंग मार्केट में तो लीडर है ही है दुनिया भर में एक्सपोर्ट्स भी करती है और डिफेंस में भी ये ग्रुप बहुत बड़े पैमाने पर उतर रहा है तो इसकी दिग्गज कंपनी भारत फोर्ज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए और इसी स्पेस से जुड़ी एक और कंपनी हमें ऑप्शन आपके होना चाहिए पोर्टफोलियो में तो अल्ट्राटेक एक और स्टॉक ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में जगह रखना के लायक सीमेंट सड़कें सारी सीमेंट की हो रही है डिमांड रियल इस्टेट की ज़बरदस्त है ज़बरदस्त ग्रोथ रहेगी और अभी भी महंगा नहीं है शेयर तो ये आपके लिए अगले पचास सालों के लिए तो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में तीन स्टॉक हमने आपको बताए अब कुछ चार कंपनियां हम आपको बड़ी नए ज़माने की इंटरेस्टिंग कंपनियां बता रहे हैं सबसे पहले है डेल्टा कॉप जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अब घूमने फिरने का कैसिन कैसिनों का और इस तरह का सब क्रेज हिंदुस्तान में बढ़ रहा है और ये एकमात्र लिस्टेड कंपनी है पचास परसेंट पचपन परसेंट से ज़्यादा मार्केट शेयर है कैसिनो का कारोबार करती है भारत की सबसे बड़ी कंपनी है नए ज़माने के प्रोमोटर्स है यंग प्रोमोटर्स है तगड़ा इनोवेशन करते हैं और ये कंपनी ऐसी है जो छोटे पैमाने पर बड़ी ग्रोथ दिखा सकती है टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आगे फ्यूचर में अगर आप टेक्नोलॉजी के लिहाज से फोकस कर रहे हैं तो मैप माई इंडिया यानी कि सी इन्फो सिस्टम आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए एक और टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन फाइबर नेटवर्क कंपनी के पास है दुनिया के 30 परसेंट इंटरनेट रूट से कंपनी को इस कंपनी के नेटवर्क से जाता है डिजिटल और इंटरनेट ग्रोथ का एक मल्टी ईयर स्टोरी है इसका फ़ायदा बड़ा होगा कंपनी को ये एक कंपनी है पच्चीस से तीस साल परसेंट से ज़्यादा हर साल बढ़ेगा यानी कि इस स्टोरी में बड़ी ग्रोथ है और इस ग्रोथ का फ़ायदा इस कंपनी को मिलने के लिए तैयार है साठ परसेंट से ज़्यादा आय कंपनी की डेवलप कंट्रीज से आती है आगे भी मजबूत ग्रोथ रहने का पूरा पूरा अनुमान है तो Delta corp map my India Tata communication और एफएल इंडिया अगर इनमें से ये स्टॉक्स चले और परफॉर्म कंपनी ने जैसी उम्मीद के मुताबिक किया तो कई गुना रिटर्न होगा अब बचिए आखिरी तीन कंपनियाँ जो हमने मिक्स अलग अलग ली है एक कंपनी है कोरोमंडल इंटर कोरोमंडल इंटरनेशनल जो मुरुगप्पा ग्रुप की है अस्सी देशों से ज़्यादा देशों में कारोबार है फर्टिलाइजर और इससे जुड़े हुए स्पेस में तगड़ा कारोबार लेकिन डिवीज लैब एक स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है ए के मामले में ये दिग्गज कंपनी है सौ से ज़्यादा देशों में कारोबार है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का फ़ायदा है ही पचास परसेंट से ज़्यादा का मार्केट शेयर है शानदार कंपनी टॉप क्लास मैनेजमेंट और आखिरी स्टॉक जो हमने चुना है वो एक और दिग्गज ग्रुप से है जिसका स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में ना हो तो वो पूरा नहीं होता और वो है गोदरेज ग्रुप ने कि आप कौन सी छोड़ें कौन सी लें तो गोदरेज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी गोदरेज इंडस्ट्रीज़ है सवा सौ साल पुराना टॉप क्लास कॉरपोरेट गवर्नेंस वाला ग्रुप है मेक इंडिया पर बड़ी गहरी पकड़ है हर एक स्पेस में ये कंपनी है एफ रियल इस्टेट एग्री मैन्युफैक्चरिंग और ऊपर से होल्डिंग कंपनी की फ़ायदा भी मिलेगा तो गोदरेज एग्री मैन्युफैक्चरिंग और ऊपर से होल्डिंग कंपनी की होने की वजह से इनके पास अलग अलग होल्डिंग कई सारी कंपनियों की है भी है वैल्यू अनलॉकिंग का फ़ायदा भी मिलेगा और ग्रुप की सारी ग्रोथ का फ़ायदा भी मिलेगा तो गोदरेज इंडस्ट्री हो सकता है एक और स्टॉक तो ये थी हमारी पच्चीस शेयरों की वो लिस्ट जो अगले 25 साल तक आपको एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने का मौका दे रहे हैं ऐसा पोर्टफोलियो जो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बना सकते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर आप एस के तौर पर लगा सकते हैं समय समय पर एक साथ खरीद कर इंतज़ार करना चाहें वो भी कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें हिंदुस्तान की ग्रोथ के साथ एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाने की ताकि आपके अगली पीढ़ी का भविष्य सुनहरा हो गोल्डन हो प्लेटिनम हो और शानदार हो ये हमारी शुभकामनाएं तो एक बार फिर से आप सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद